असलम फ्रेंड्स मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैन टी वी दोस्तों आज हम बात करेंगे ये यू के बारे में ये बिल्कुल ही डेड है ठीक है बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा ठीक है इसको मैंने पावर दे दिया ये बिल्कुल डेड हालत में है ठीक है अभी आप देख सकते हैं इसके लिए ये घड़ी है ये भी नहीं आ रहा बिल्कुल ये डेड है तो चलो इसको रिमूव करते हैं रिमूव करके इसको देख लेते हैं इसमें आखिर फॉल्ट है इसमें स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा पता नहीं कोई चीज़ इसमें जैसे चीज़ जल जाती है ना इस तरह इसमें स्मेल आ रही है इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है पता नहीं कुछ चीज़ जल गई है इसमें से हाँ, ये इसका रेगुलेटर जला हुआ है ठीक है इसका रेगुलेटर जो है ये जल चुका है इसकी वजह से ये इसके स्मेल है वो आ रही है ठीक है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इसके जैक बैटरी के जैक को रिमूव कर लें अब हम इसको देखेंगे क्योंकि इसका ये रेगुलेटर जला हुआ है ठीक है मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देता हूँ थोड़ा ये आप देख सकते हैं इसका रेगुलेटर जो जल चुका है ठीक है तो ये जला किस वजह से ये सम टाइम ऐसा लूजिंग की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ये लूजिंग हो होगी लूजिंग होने स्पार्किंग हुई या स्पार्किंग होने की वजह से ये जल गया ये स्पार्किंग की वजह से यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्पार्किंग हुई है स्पार्किंग की वजह से ये जल चुका है तो चलो इसको रिम चेंज करते हैं चेंज करके फिर देखते हैं गैस इसका रेगुलेटर जो है वो जल चुका है ठीक है जला किस वजह से कि इसकी स्पार्किंग की वजह से ये ख़राब हुआ है ये देखें ये जल गया बिल्कुल यस इसका ये रेगुलेटर जो है वो ख़त्म हो चुका है तो ये बिल्कुल अब इसकी जगह अभी मेरे पास तो सेम तो नहीं है ऐसे चेंज करेंगे दूसरा दूसरे वाला इसमें ऐड कर दें ठीक है तो जी इसके ऊपर सिक्स ज़ीरो नंबर लिखा हुआ था जो मेरे पास है अभी इसमें सिक्स ज़ीरो सिक्स है ठीक है तो इसकी जगह पे ये ऐड करने लगा हूँ Thank you. तो जी ये मैंने लगा दिया अब हम इसको सोल्ड करते हैं इसमें हमेशा जो सेंटर वाले दो पॉइंट हैं वो एसी वोल्ट होते हैं ठीक है सेंटर वाले एसी वोल्ट होते हैं और साइड में नेगेटिव और पॉजिटिव आउट आउटपुट आउटपुट होती है ठीक है सेंटर वाले जो दरमियान वाले दो पॉइंट हैं वो एसी वोल्ट होंगे और जो साइड में हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक है ये इसकी पॉजिटिव बन रही है ये दो एसी वोल्ट है यहाँ पे एसी वोल्ट आ रहे हैं एक और दो ये एसी वोल्ट है यहाँ से ये कन्वर्ट करता है सी को सी में चलो अब मैं इसको पावर देने लगा हूँ तो जी चलो अब हम इसको पावर देते हैं मैंने बैटरी को रिमूव किया अभी ठीक है तो ऑन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बिल्कुल ये बैटरी को चार्ज नहीं करता था बैटरी भी बिल्कुल ख़त्म हो गई हो चुकी थी इस वजह से ऑन नहीं हो रहा था तो ये मैंने पावर दे दिया आप देख सकते हैं ये इस वक्त ऑन हो चुका है ठीक है ये two hundred thirty two volt thirty one volt okay अब हम इसके आउटपुट चेक करेंगे ठीक अब हम यहाँ पे इसके आउटपुट वोल्ट चेक कर लेते हैं बैटरी को जो मिलने चाहिए वो कितने मिल रहे हैं ठीक है अब ये इसकी नेगेटिव है ये बैटरी से मैंने इसको अभी ऐड नहीं किया रिमूव किया ठीक है ये ट्वेंटी एट वोल्ट ठीक है बिल्कुल ठीक आ रहे हैं वोल्ट ठीक है twenty seven twenty six twenty eight तो अगर बैटरी चेक करें तो बैटरी में ट्वेंटी फाइव है लेकिन हम फिर कम होने की वजह से ये ऑन नहीं हो रही थी तो अभी बिल्कुल ठीक है तब हम इसको ये मैंने ऐड कर दिया आईपीएस बिल्कुल इस वक्त ऑन हो चुका है two hundred twenty five twenty four volt ठीक है input voltage output voltage output भी जो है वो two hundred twenty twenty four twenty five volt output दे रहा है तो इसके आउटपुट भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा सी वोल्ट आउटपुट चेक करते हैं है इसके टू हंड्रेड सिक्सटीन सेवेंट ठीक है ये आउटपुट है इसके अब हम इसको यानी कि अब हम बैटरी में चेक करते हैं बैटरी कितने वोल्ट दे रही है बैटरी वोल्ट निकाल रही है या कि वो नहीं अब मैं इसको ये अभी हमारे यानी कि अभी लाइट में बिजली में लगा हुआ है ये मैंने इसको ये रिमूव कर दिया अब बैटरी वोल्ट दे रही है फिफ्टी 55 ठीक है ये अम्पेयर कम है अभी बैटरी चार्ज नहीं हुई बैटरी चार्ज होगी तो वोल्ट पूरे देगी ठीक है अभी 160 160 वोल्ट 155 वोल्ट 155 160 तो ये मैंने लगा दिया ये फिर लाइट आ गई अभी 220 टू ट्वेंटी वोल्ट मिल मिल रहे हैं ठीक है तो जब बैटरी चार्ज होगी तो फिर ये आउटपुट बिल्कुल टू हंड्रेड प्लस देगी ठीक है